dire qu'il y a quand même des mecs qui ont du soleil dans la tête sur ma planète. Des mecs qui ne pensent pas que c'est chacun pour soi qui se tendent les bras sur ma terre à moi.